Hello，大家好，我是金老师，又到了我们每一周的生肖运势周报时间。接下来跟大家分享的是五月三十一日至六月六日这当中重要的日课吉凶以及个别的生肖运势。在我们开始之前，请新朋友务必要在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞，这样老师更新视频的时候，我们才能在第一时间收到通知哦。首先呢，在我们开始跟大家分享当中要注意的。 事项之前呢，要提醒大家，目前呢，我们已经进行到了水逆的一个状况咯。那么水逆这个状态呢，它维持的期效呢，会是从我们的五月的二十九日一直到六月二十二日。所以在这一个呃将近快要一个月的期间内呢，请尤其针对呢。 这个属猴子以及属老虎这两个生肖的朋友要格外格外的注意哦，因为这一次呢，水星逆行的位置是在双子座，那么就会对这两个生肖的朋友起比较大的一个影响了。那么这个影响又有什么呢？因为我们都知道，水星呢 （Mercury），它在这个罗马的神话里面，它代表的是信使之神。 所以它代表它掌管的是什么呢？是我们这个讯息的传递，还有一个人与人之间的交流。因此呢，在这一段期间比较容易影响的是记忆力、集中力，还有沟通的这个协调能力。你会发现你不经意的可能会在这一个区间呢，好像常常忘东忘西，或者是说本来预备要做的事情呢都没有做好做到位。所以呢，针对属猴子跟属老虎的朋友。 在这一段期间，皮一定要绷紧一点喽。那么，针对水逆期间呢，其他生肖的朋友也或多或少可能会受到稍微的一些波及，所以我们要预防的是什么呢？首先，是针对呢我们日常在使用的三 C 用品，比如说充电器呀、充电线呐，啊，或者是我们的桌桌垫呐、笔垫呐，这些东西都很有可能莫名的呢，诶，没有电，出现问题，开不了机。 遗失了这个档案呢，甚至我们有可能就是云端的资料找不到，所以呢，尽量呢要做好备份，还有呢，一定要有一个呃移动式的这个硬碟备份，这样子你的资料呢才可以完好无缺哦。那么在这一个期间内呢，也会建议大家呢，一定呢在沟通上面呢要多一点的耐心哦，试着要以对方的立场去做思考。 然后要避免自己有情绪不稳定的状况，不然很容易呢，因为一些口舌之争，导致关系会破裂哦。那么我们也要提醒一下呢，在这个检疫期间哦，比较容易呢会产生的是一些八卦，所以尽量减少到办公室的一些茶水间哦，不要跟人家一起就是 gossip，因为这个对你来讲的话。 很容易呢，你最后会变成这个呃坐拥使者的部分了。再来就是呢，在一些拟定一些共识的时候呢，可以的话尽量有这个白纸黑字写下来，因为有的时候口头上的一些呃合约啊，或者是说一些意向，到最后都很有可能翻脸不认人，或者是因为别人的一些话，然后就破局了啊，所以你就会觉得怎么？ 都会讲一套做一套，然后跟预期的又不太一样，在这个期间呢，都很有可能碰到的。那为了避免自己陷入这样子莫名被这个他人呢背叛的状况，所以尽可能不管你是跟关系好的，呃，或者是呃跟只有这个商业上互动的，不管是家人、朋友、哦、上司、下属也好，我们东西越清楚越理想哦。 才可以避免对方如果出尔反尔的时候，你还有一个依据在，可以要求对方呢要有对应的一个代价哦。好，再来呢，我们要来看一下，就是在这个礼拜呢要留意的天数呢又有什么？ 首先是针对周一的部分，那么在周一的部分呢，我们逢到的是一元二降，所以呢，它也是很适合可以补运的日子。同时，这一天大力交易、问名还有治病，需要的朋友可以参考一下。而在周二这一天，我们逢到的是天地开泰。 逢到天地开泰呢，这一天非常大利，我们可以开池哦。所以如果说你有要补充我们这个呃开运池的这个水，或者是要添水进去到水族箱里面，都可以运用在这一天的酉时，也就是下午的五点到七点的时候呢，来达到天地开泰的一个效果。尤其是风水摆件，如果它本来就是在财位上的话，那就更加的理想了。 接下来呢是周三的部分，我们会逢到的是月见土府的日子，所以在当天呢，除了非常不建议呢任何大型的这个心造动土之外呢，仪式也要少取才是上策哦。在周四的时候呢，我们会逢到的是戊探病的日子，那么当天呢是很大力可以入宅、婚姻、祈福以及。 动土的需要的朋友可以参考看看。再来就是周五这一天，我们逢到的是天贼日，同时当天也逢到了是天狗星数跟月燕的一个星数哦。所以呢，逢到这两个星数入座的这个生肖朋友们呢，也要特别的注意一下，在当天呢不利做过多的一个交涉、合约以及交易哦。 另外，我们要来看一下，就是周六了。在周六这一天呢，我们会在这个晚上的这个十八点五十三分呢，会迎接一个新的节气，叫做芒种。那么，在芒种的时候呢，呃，这个是一个很大力，我们可以帮自己开运的日子哦。尤其是呢，我们可以。 适宜的呢，到这个庙宇呢去拜拜祈福。但是如果碍于疫情呢不方便的话呢，我们也可以在居家呢自己做一个早晚课，好，或者是呃在教堂祈祷哦，自己就是读圣经祈祷也是适合的。而这一天也很大力，我们可以在居家或者是办公室的这个东北方，也就是大力我们姻缘的位置呢，摆上一叠。 蝴蝶兰哦，它可以增进呢我们的人缘哦，还有呢，也可以对家运呢起上不错的一个效果。那么同时呢，我们也要看一下呢，芒种呢这一个月呢，它是也被我们称为呢，就是可以启动我们桃花月的一个很好的时机哦。所以呢，在这个时间点上呢，如果你是未婚的朋友，请你务必要好好的把握呢，在这一个。 月的天来帮自己呢，呃，开运，让我们的桃花哦，甚至可以让我们的这个呃人际人缘呢，都可以朵朵开哦。那首先是针对哪几个生肖？针对属羊、属兔子、属牛、属老鼠、属狗以及属老虎的朋友，在芒种这个节气之后呢，你们的桃花真的是旺到挡都挡不住哦。所以呢，对你们来讲呢，是不是一个非常好的消息？ 那至于其他生肖的朋友也没有关系哦，我们一样可以透过开运的方式呢，来帮自己呢添加一些人缘跟桃花运。那么未婚的朋友，我们要怎么样帮自己增添桃花运呢？首先，我们可以多穿一些红色相关系调的衣服哦，或者是多穿一些亮色系的衣服来启动我们的桃花。甚至贴身的衣物，如果能够有粉色、紫色啊，然后呃桃红色啊。 哦，都是非常好的一个，呃，启动桃花运的效果。那再来可以多佩戴一些呢比较亮的饰品哦，比如说金金的饰品、木质的饰品呢，来升旺我们的这个桃花。在客厅呢，跟我们卧房的部分呢，也可以尽量呢，打开一盏柔柔的灯，甚至有些人会想要放这个盐灯，也是有不错的一个效果的。那他们都是可以帮我们呢来招呢比较。 好的一些桃花来帮助你感应哦，可以起到这个旺桃花源的一个作用。不过已婚的朋友呢，亲我们就要注意一下喽，因为在桃花比较旺盛的这几个月，你很有可能呢，如果没有慎重的处理好跟异性之间的关系呢，就会影响到你现有的感情啊，或者是我们的婚姻生活。所以我们要规避，还有回避这个桃花的方式呢，就会跟要招桃花的朋友们是。 要逆道而行的，我们就要穿比较暗色系的衣服，譬如说黑色、灰色、蓝色这些基调的衣服呢，就是比较理想的。还有可以多佩戴一些饰品，譬如说水晶相关的饰品。再来就是呢，在我们的这个卧室啊，或者是客厅，我们可以放一个加湿器。那这个加湿器呢，除了呃，它可以。 抑制这个桃花之外呢，如果里面呢我们放的不是精油，而是这个赤氯酸钠的话，那么也是可以达到有这个消毒的效果，所以有一石二鸟的一个状况。那再来就是在这个甲午月的时候呢，老师也会建议呢，我们可以多往南方跟东方的方向去做一些调整布局，啊，或是出行，那都是可以帮我们，就是在意外中呢，好。 可以结识到的生命天子或者是天女哦。那不过在这个月哦，也就是从芒种之后的这一个月内呢，虽然是属于桃花可以吹得比较旺盛的时候哦，但是针对呢这几个生肖的朋友呢，也还是要注意一下，也就是属老鼠、属牛、呃属马还有属兔子的朋友，因为呢都还是有一个相冲相害的一个成分在哦，所以。 在感情上面，即便呢，你可能有这个姻缘在在手，可是我们的互动模式呢就要注意，有可能会有一些误会或者是猜忌、猜疑哦。因此，你如果这个有在谈感情呢，或者是真的招来感情的时候，在相处的这个阶段，这几个生肖的朋友都必须要格外的再多加的留意一下。 你们也可以用一个方法来破解，就是在我们的手上呢，吸上一条红线哦，那么就可以呢，趋吉避凶喽。那这个红线呢，也可以在一个月之后呢，就把它适时的呢，把它给剪断就可以了。好，那再来呢，让我们来看一下呢，就是在周日这一天，我们会逢到的是天罡日，所以呢，如果本命中有犯到魁罡的朋友们，还有包括呢，在这一天呢，也会建议哦。 能够少吃牛肉跟相关的加工加工食品呢，会是比较理想的。对于整体运势的提升，会是比较好的。当天也很适合透过开运的模式，哦，来帮自己呢，整个可以呢转气哦，转运。那么方式为哈，比如说我们可以沐浴哦，然后这是透过需要用一点有精油。 香味的这个沐浴乳呢，会是比较理想的。那再来在当天也适合呢，可以就是剪一下这个刘海啊，或是鬓角啊，修一下这个发尾啊，来达到这个效果。那同时也很大力，我们可以在当天呢剪指甲哦。好，再来呢，让我们来看一下当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。 首先呢，第三名是属猴子的朋友，第二名是属马的朋友，而第一名呢是我们属蛇的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么基本上呢，在这个礼拜呢，你需要去体验哦，团结的力量可以帮你带来哦更大的一个收益哦。还有呢，切记呢，在这个礼拜我们在呃做任何的 presentation 啊，或者是在做任何的一些呃交流的时候呢，尽量让这个。 部分呢要有深度一点的，不要就是有点像呃沾酱油这种方式过水哦。因为如果你可以多展现自己的深度哈，比如说自己的文化、自己的这个内涵等等的，别人呢会有更大的意愿呢跟你合作哦。所以在这一个礼拜呢，我们的这个运势呢强旺的地方是在于你有那样的一个魅力呢，可以让人家愿意听，然后愿意去。 更深层的去认识你，所以请务必要好好把握住喽。再来，让我们来看一下个别生肖呢，在当周要注意的事项又有哪些。首先，第一个是针对属老鼠的朋友，属老鼠的朋友呢，在这个礼拜呢，是逢到必须要减少争论的一周。那么，这个减少争论呢，主要是为了。 不要让你自己呢变成是那个出头鸟，所以呢，请你不要把自己变成莫名的，是这个站到前线的那一位关键人物哦。因为在这个时候呢，是是与非就不是很重要了，因为你会一身的臭，一身的腥，呃，反而呢不是这么的理想。所以在这个礼拜，不要去跟别人家争对跟错，我们尽量呢就是先静观其变就好了。 当周要留意的天数有两天，除了周四之外，还有周日。下一个生肖是我们属牛的朋友。那么属牛的朋友呢，在这个礼拜是属于魅力四射的一周哦。所以呢，我跟你讲，在这个礼拜我们可以好好的运用呢自己呢，嗯，可以很轻易的摆布别人的这个时间点呢，重新安排 <laughs> 资源的分配哦。虽然感觉听起来有一点坏，可是呢，它却是可以让你呢。 带来一个大力的状况，也就是对大家来讲，整体上是配合度跟整合度会变得更加的良好的时候，所以请你呢务必呢要好好的把握哦。那在这个礼拜要留意的天数哦，有一天是周五。下一个生肖是属老虎的朋友，属老虎的朋友呢，在这一个礼拜呢是属于稍微停滞的一周哦，而且呢，呃，你还会有一个窘境，就是如果你是。 在家上班的朋友，你就会觉得我怎么在家里越吃哦，好像体态越来越走样了，越来越胖，所以要稍微的注意一下。而这个停滞呢，比较容易会是在工作上，或是在我们的这个企图心上的一个停滞。你会觉得，好像只是在做很固定的事情，你不知道还有什么其他的可以去期盼的，因为你没有空间、没有时间去做其他的思考。所以呢，为了要 避免呢这个停滞感给你带来太多的这个负压，请我们呢，属老虎的朋友呢，要适时的让自己抽离出来这样的一个环境跟状况哦，这样子才可以让你的运势呢不会停滞的太久。那么在这个礼拜要留意的天数呢，是周四以及周六。下一个生肖呢是属兔子的朋友。 属兔子的朋友呢，在这个礼拜是属于得到赏识的一周哦，而且呢，你很轻易的呢，可以得到呃别人的认可，所以在这个礼拜工作上呢，你还蛮得意的。那么在这个礼拜呢，会建议哦，我们可以多一点的分享出自己的秘诀来帮助其他的人哦，对你来讲呢，会有很大的一个加分，而且在后续。 的一个工作上面来讲呢，也会有不错的一个效应出来。那么属兔子的朋友，在这个礼拜呢，要留意的天数是周日。下一个生肖是我们属龙的朋友，属龙的朋友呢，在这个礼拜是属于表现亮眼的一周哦。不过呢，你这个表现亮眼呢，也要很小心哦，因为可能有小部分的朋友们呢，你们在这个表现呢。 会被别人呢莫名的收割，也就是其实都是你做的，可是呢别人先先比你早一步邀功哦，所以这个时候呢你要注意一下这个进退，还有这个时间点，我才不会呢让自己的功劳呢都被别人呢劫走喽。属龙的朋友，在这个礼拜留意的天数有两天，分别是周二以及周六。 下一个生肖是我们属蛇的朋友，属蛇的朋友呢，在这个礼拜呢是属于万众瞩目的一周，所以你会觉得我好多的这个呃聚光呢都在自己的身上，而且你可能有的时候会出现就是有点结巴，不知道该怎么样去表现。但是呢，请你呢尽量呢在一周的开始的时候呢，就先拟定好你要做的事情，这样子在别人呢。 呃，给你询问的时候呢，你都能够在第一时间给予最好的一个答复哦。再来就是在这个礼拜呢，你可能会碰到别人呢，会给予你很多的呃任务哦，还有给你提出很多的这个需求哦。那么你也不要害怕，在这个时候呢，把你的要求都给一并的说出来，不要只会一一概的盖瓜承受哦，因为。 别人呢会认为你有这个能力，但是呢，我们也要适时的把，呃，自己的能力呢展现的时候，也要把自己所需要的资源一并的要求到位哦，这样子才是比较有利于你的。所以在这个礼拜呢，属蛇的朋友呢，好好的做，但是基本上呢，都是呢，没有什么太大的问题的。下一个生肖呢是属马的朋友，那么属马的朋友呢，在这个礼拜是属于能量满满的一周哦。 不过呢，这个能量呢满到有一个小问题，就是到了晚上的时候呢，你可能呢会进入这种没有办法很轻易入睡的一个状况。为什么？因为只要你有碰到一些你觉得你没有办法掌握的状况啊，或者是说工作上有一些问题还没有完全解决，或者还没有想到方法跟配套方案的时候，你就会在那边一直担心。所以呢，这个能量呢会用到。 超凡这一块就有点不太理想了，因此老师会建议哦，尽量呢，呃，不要让自己就是过度的去担忧这些问题哦。可以的话呢，把这个需要呃解套的一些问题呢丢给上司或是给相对应的人去担心，这样子才不会影响到你自己真正休息的时间哦。不然把一整个礼拜的疲劳累积下来，那么你在隔周要怎么样去应付呢？ 好，再来呢，下一个生肖呢，是我们属羊的朋友。属羊的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于度过关卡的一周哦。那么老师说的是关卡，我没有说它是难关，所以对属羊的朋友来讲的话呢，请你们要正面一点哦。它只不过代表的是说，哎，你眼前的事情都是迎刃而解了。那再来呢，在这个礼拜呢，尽量呢，我们要处于。 就是心情呢是越平稳越好的，这样子呢，你在面对任何的问题的时候，你才可以用一个比较平静的心态呢去处理它，哦，那不会用过极端的一个模式呢去处理哦。当中呢，属羊的朋友呢要留意的天数有两天哦，除了周一之外，还有周三。下一个生肖是属猴子的朋友。 属猴子的朋友呢，在这个礼拜是属于收益丰厚的一周哦，所以可以想象，就是比如说奖金有入袋啦，或者是说有案子成交了，或者是你有得到呃心灵上的一个充电所以你会觉得就是呃有有收获的。所以这个收获呢，就是因人而异，它不一定一定是要是实质的东西哦。那么更要记得一下呢，就是呢，在这个。 礼拜哈，我们的辛劳呢是可以呃得到对应的一个代价的，所以好好的去呃付出你的劳力，在这个礼拜不要偷懒哦。当周呢属猴的朋友也没有需要留意的天数，下一个生肖是属鸡的朋友，那么属鸡的朋友呢，在这个礼拜呢是比较辛苦一点的，因为它是属于劳碌奔波的一周，那么。 呃，你可能会觉得是说，在这样的状况下呢，感觉会很疲累，但是没有关系，因为呢，在这样的一个纷乱中呢，你会觉得你是得到救赎的。怎么说？因为有些人他可能会觉得，即便我在忙，我会得到呃一个肯定感啊，或者是说这个忙比起我要我对外比起我要对内要来的好，所以这个就是在这个感受度的一个差异上呢，会有一些差差别哦。 即便你要觉得奔波，可是你会是很享受的那种感觉，你不是烦闷的。那么在这个礼拜留意的天数是周一哦，所以凡事都要在当周的一开始呢，好好的先事先哦做好这个呃调度呢，会是比较理想的。下一个生肖是属狗的朋友，那么属狗的朋友呢，在这个礼拜呢会逢到因果牵制，这边说的因果呢不是过去式的因果。 呃，应该说不是前世的，而是指的是现在世的一些因果。哦，那这个因有可能是你过去造的，比如说你过去很懒散，然后你没有做好一些呃事情，所以是说导致他最后呢，到现在的时候呢，你要去善后呢，就会很难处理。或者是说你得罪了某些人，那导致目前呢，可能有些事到这个阶段要有求于他的时候呢，那么你就必须要受到他人的牵制。 啊，所以这个因果签字在这个礼拜呢，会代表是你在这个礼拜比较容易呢，会因为过去呢所做的一些不恰当的一些呃决定，或者是呃不恰当的模式，好，而导致你在这个礼拜呢要尝这个果。好，那么在这个礼拜呢，我们尽量哦，就是呃要注意一下。 尤其是针对呃家里哈跟这个公公事呢，可能呢两边呢都会让你就是蜡烛两头烧，所以呢要先有一个好好的计划跟规划哈，才不会让自己呢呃奔奔波哈疲于奔命这样子。好，那么属狗的朋友呢，在这个礼拜留意的天数是周二哦。最后一个生肖是我们属猪的朋友。 那么属猪的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于意想不到的一周哦。那这个意想不到呢，会代表的是，哎，他可能迎接好的状况，他也可能迎接不好的状况，非常的两极。所以尽量的要注意一下哦，尤其是水逆的状态呢，可能对你们也会有稍微的影响。 这个礼拜，请做好资料的备份哦，才不会呢。要报告的时候，发现缺了什么，或者是说，呃，需要提交什么资料的时候呢，你们一时你也答不上来。你自己呢，一定要掌握好所有的资讯哦，才可以让你在工作上呢，可以很全方位的哦胜任。好，再来呢，我们来看一下呢，在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友？ 首先，第三名是属兔子的朋友，第二名是属龙的朋友，而第一名呢，是我们属牛的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么基本上呢，在这个礼拜哦，呃，我们的这个主要的一个升温模式呢，会是透过沟通的方式。 还有在这个礼拜呢，女性朋友可以多展现自己优雅，或者是你愿意改变的一个模式呢，来达到这个感情升温的效果。而在这个礼拜呢，幸运色呢会是透过蓝色或有点透明的白色呢，来为自己的感情加温哦。所以在这个礼拜是比较适合我们的这个还在暧昧哈，这个有达。 上了，然后恋人未满阶段的朋友们可以呢加温感情的阶段哦。那甚至呢透过小小的微旅行啊，或者是那个联系呢，都可以让感情呢有加温的一个效果。好，以上是当周的生肖运势周报。喜欢的朋友请务必在下方帮老按下订阅小铃铛加赞。有需要咨询的朋友可以透过上方的微讯号，或是透过下方的。 官网加入老师，我是金玲老师，感谢我们这次的收看，我们下周准时再见喽，拜拜。